लिब्रे अफिस म्याथको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी निम्न विषयहरू हेर्नेछौं फर्मुला लेख्न मार्कअप भाषा र फर्मुला फर्म्याटिङ फन्ट अलाइनमेन्ट र स्पेसिङ पछिल्लो ट्युटोरियलमा हामीले म्याथको लागि मार्कअप भाषाको परिचय दिएका थियौं अब मार्कअप भाषाबारे थप सिकौँ पहिले एउटा राइटर डकुमेन्ट खोलौं र त्यसपछि राइटर भित्र म्याथ एप्लिकेशन कल गरौं यदि राइटर पहिले नै खुला छ भने माथिको इन्सर्ट मेनुमा क्लिक गरौं र त्यसपछि अब्जेक्टमा क्लिक गरौं र फर्मुला छानौ यदि राइटर खुला छैन भने हामी विन्डोज स्टार्ट मेनुबाट कल गर्न सक्छौं एउटा फर्मुला लेख्न एलिमेन्ट्स विन्डो प्रयोग गर्नु धेरै सजिलो तरिका हो तर फर्मुला लेखनमा सिधै फर्मुला एडिटरमा मार्कअप भाषा लेख्नु एउटा छिटो तरिका हो किनभने मार्कअप भाषामा फर्मुलालाई हामीले अंग्रेजीमा जस्तै पढ्न सक्छौ उदाहरणको लागि 4 इन्टु 3 लेख्न हामीले फर्मुला एडिटर विन्डोमा 4 टाइम्स 3 टाइप गर्नुपर्छ हामी अर्को उदाहरणमा जानु अघि यहाँ एउटा खाली लाइन इन्सर्ट गरौँ खाली मार्कअप न्यू लाइन टाइप गर्नुहोस् याद गरौँ राइटर ग्रे बक्स क्षेत्रमा एउटा नयाँ लाइन इन्सर्ट भएको छ सम मोर एक्जाम्पल फर्मुले न्यू लाइन टाइप गरौँ पठनीय बनाउन हामी एकपटक इन्टर की थिच्छौं र x greater than equal to y लेखौं यहाँ हामी फर्मुलालाई पनि नम्बर दिन्छौं त्यसैले 1 x greater than equal to y new line type गरौँ एन्टर थिचौं याद गरौँ राइटर ग्रे बक्स रिफ्रेश भएको छ र सामग्रीहरू बीचमा छन् अर्को a को पावर 10 लेखौ र 2a माथि देखाउने एरो 10 न्यू लाइन मार्कअप हो र एन्टर थिचौं राइटर ग्रे बक्समा गणितीय चिन्हहरू याद गरौं अब 16 को स्क्वायर रुट बराबर 4 लेखौं 3 sqrt curly bracket भित्र 16 बराबर 4 new line type Enter enter Writer writer grey बक्समा यो फर्मुला याद गरौँ ल अब a1 प्लस a2 प्लस a3 इत्यादि प्लस an जनाउन a suffix n को लागि एउटा summation चिन्ह राखौं र markup हो for sum a underscore n new line enter थिचौं अब एउटा function सहितको integral हेरौं fx dx integral लेख्न 5 int fx dx new line markup हो र राइटर क्षेत्रको इन्टिग्रल चिन्ह याद गरौ अब हाम्रो काम सेभ गरौ। माथिको फाइल मेनुमा जाऊ। सेभ मा क्लिक डकुमेन्ट को नाम मैथ एक्जाम्पल 1 राखौ। अब हामीले लेखेको फर्मुलाहरूलाई कसरी फर्म्याट गर्ने सिकौं याद राखौं तिनीहरू सबै बीचमा छन् र तिनीहरूको बीचमा धेरै ठाउँ छैन हामी विभिन्न फर्म्याट परिवर्तनहरू गर्न माथिको फर्म्याट मेनु प्रयोग गर्न सक्छौं पहिले सबै फर्मुलाहरूलाई बायाँ राखौं यसको लागि फर्म्याट मेनुमा क्लिक गरौं र एलाइनमेन्ट छानौं नयाँ विन्डोमा लेफ्ट विकल्प छानौं र ओके बटनमा क्लिक गरौँ याद गरौँ अब फर्मुलाहरु बायाँतिर रहेका छन् हामी फर्म्याट मेनुको फन्ट्स छानेर फन्ट स्टाइल परिवर्तन गरौँ यहाँ विभिन्न वर्गहरु ध्यान दिनुहोस् हामी भ्यारीएबलहरुको लागि फन्टको एक प्रकार हरको लागि अर्को प्रकार नम्बरहरु र टेक्स्टको लागि अर्को प्रकार सेट गर्न सक्छौ फन्ट स्टाइल बदल्न मोडिफाई बटनमा क्लिक गरौ र क्याटेगोरी भेरिएबल्स छानौं सूची बक्समा एरियल ब्ल्याक छानौ। र ओके बटनमा क्लिक गरौ र ओके बटनमा क्लिक गरेर फन्ट सेभ गरौ। ध्यान दिनुहोस् अब राइटर ग्रे बक्समा फन्ट परिवर्तन हुन्छ फर्मुलाको फन्ट साइज बढाउन फर्मेट मेनुमा जाउ। र फन्ट साइजमा क्लिक गरौ। बेस साइजलाई 18 पोइन्टमा ओके मा क्लिक गरौ। हामी अन्य वर्गहरू जस्तै टेक्स्ट वा इन्डेक्स वा अपरेटरहरूको सम्बन्धित साइजहरू परिवर्तन गर्न सक्छौं हामीले गरेको फन्ट साइज परिवर्तनहरू अन्डु गर्न डिफल्ट बटन पनि प्रयोग गर्न सक्छौं ध्यान दिनुहोस् फर्मुलामा फन्ट साइज परिवर्तन हुन्छ अर्को फर्मुलाको स्पेसिङमा परिवर्तन गरौ फर्मेट मेनुमा क्लिक गरौ र स्पेसिङ छानौ स्पेसिङ लाइन स्पेसिङ र रुट स्पेसिङलाई 20 प्रतिशत सम्म परिवर्तन गरौँ हामीले प्रत्येक स्पेसिङ टाइपमा क्लिक गर्दा बीचमा भएको इमेजले स्पेसिङ टाइपको स्थान देखाउँछ हामी विभिन्न वर्गहरूबाट स्पेसिङ टाइप छान्न सक्छौ यसो गर्न क्याटेगोरी बटनमा क्लिक गरौँ वा हामीले गरेको परिवर्तनहरू अन्डु गर्न डिफल्ट बटन प्रयोग गरौँ अब ओके बटनमा क्लिक गरौँ र ध्यान दिनुहोस् राइटर ग्रे बक्समा स्पेसिङ परिवर्तन हुन्छ थप फर्मेटिङ एलिमेन्ट्स विन्डोमा उपलब्ध छ भ्यू मेनुबाट एलिमेन्ट्स विन्डो ल्याऊ यहाँ वर्गहरूको दोस्रो पंक्तिको अन्तिम आइकनमा क्लिक गरौँ यहाँ टुल टिपले फर्म्याट्स भन्छ यहाँ हामी सबस्क्रिप्ट र superscript alignment matrix new line र ग्यापको स्थान छान्न सक्छौं नम्बर 5 पछि पाँचौं उदाहरणमा एउटा लामो ग्याप राखौं 5 पछि क्लिक गरौ त्यसपछि एलिमेन्ट्स विन्डोबाट फर्म्याट्स लङ ग्यापमा क्लिक गरौ लामो ग्यापको लागि मार्कअप टिल्ड क्यारेक्टर हो र छोटो ग्यापको लागि यो टिरे क्यारेक्टर हो नम्बर 5 पछिको नयाँ ग्याप याद गरौ त्यसैले यी तरिकाहरूले हामी हाम्रो फर्मुला फर्म्याट गर्न सक्छौ म्याथमा उपलब्ध सबै फर्म्याटिङ विकल्पहरूको बारेमा खोज गरौ ल यहाँ तपाईको लागि एक कार्य छ राइटर विन्डोमा मार्कअप प्रयोग गरेर निम्न फर्मुलाहरु लेखौं आवश्यक परेमा एलिमेन्ट्स विन्डो प्रयोग गर्नुहोस् समेसन x को पावर 2 sin x को पावर 2 cos x को पावर 2 बराबर 1 एलिमेन्ट्स विन्डोमा रहेको फंक्शन्स क्याटेगोरी प्रयोग गर्नुहोस् अघिल्लो देखि जारी समेशन x 1 देखि n सम्म लेखौं को सीमा तुक्न अपरेटर्स क्याटेगोरी प्रयोग गरौं फन्टलाई एरियल मा बदलौं र साइजलाई 18 मा बदलौं र चिन्हहरु बीच बढी स्पेसिङ दिनुहोस् यसले हामीलाई यो लिब्रे अफिस को मार्कअप ल्याङ्ग्वेज र फर्मुला फर्मेटिङ को अन्त्यमा ल्याउँछ संक्षेपमा हामीले निम्न विषयहरू सिक्यौं फर्मुला लेख्न मार्कअप भाषा र फर्मुला फर्मेटिङ फन्ट अलाइनमेन्ट र spacing spoken tutorial project talk to a teacher को एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टलाई spoken tutorialorg ले संयोजन गरेको छ यस सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्वशिक्षा नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार